A partire dal suo lancio in orbita del 1990, Hubble ha rivoluzionato l'astronomia in molti campi, dalle fotografie dei più incredibili fenomeni astronomici allo studio di parti invisibili dell'universo, fino all'osservazione degli oggetti più distanti mai visti. Cominciamo ora ad esplorare alcune delle più importanti scoperte di Hubble nei suoi quasi 27 anni di attività. Già da prima del suo effettivo lancio, gli astronomi avevano individuato molteplici obiettivi scientifici per Hubble. Tra questi, lo studio dettagliato della formazione ed evoluzione delle galassie. Nel 1995 Hubble dedicò dieci giorni all'osservazione di una piccolissima sezione buia di cielo. Tuttavia, quando l'immagine finale venne poi prodotta, Parliamo del celebre Deep Field di Hubble. Questa non risultò affatto buia. In un'area pari a solo un dodicesimo di quella di una luna piena, Hubble trovò circa 3.000 galassie lontane. Alcune di esse esistevano da appena 2 miliardi di anni dopo il Big Bang. Le loro dimensioni ridotte e strutture irregolari fecero dedurre che le galassie di oggi si sono formate dal raggruppamento di altre più piccole. L'analisi fu un tale successo che venne seguita dall'Ultra Deep Field del 2004 e dall'Extreme Deep Field del 2012. Le varie campagne osservative di Field, ovvero di campo profondo, non sono state le uniche a studiare l'universo lontano. Recentemente, il programma Frontier Fields ha utilizzato alcuni ammassi di galassie come lenti gravitazionali per studiare oggetti che altrimenti sarebbero troppo deboli per essere visti da Hubble. In un'altra campagna, poi, fu scoperto l'oggetto più distante mai conosciuto, una galassia lontanissima che esisteva da appena 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Nel 2016 queste immagini profonde si rivelarono utili per conteggiare il numero totale di galassie presenti nell'universo osservabile. 2000 miliardi. Un altro obiettivo scientifico di Hubble è la determinazione della cosiddetta costante di Hubble. Tale costante indica quanto velocemente l'universo si sta espandendo, proprio come scoperto dall'astronomo Edwin Hubble. La costante di Hubble è quindi un valore chiave per capire il cosmo. prima del lancio di Hubble le stime sul suo valore differivano di un fattore 2. Grazie ad esso, gli astronomi riuscirono a determinarlo con una precisione assai maggiore. A tutt'oggi, il telescopio Hubble continua a misurare questa costante con vari metodi, gli ultimi risultati indicano però che la costante di Hubble sembra variare tra universo locale e quello primordiale. Questa discrepanza indica un problema al cuore della cosmologia. Partendo da questa misura più precisa della costante di Hubble, il telescopio fu anche in grado di determinare l'età dell'universo. Sempre prima del suo lancio, le stime variavano tra i 10 e i 20 miliardi di anni. Ora siamo capaci di determinare l'età dell'universo entro qualche milione di anni. Hubble ha osservato le stelle a luminosità variabile, conosciute come cefeidi, nelle galassie lontane. Gli astronomi sono così riusciti a determinare accuratamente la scala e l'età dell'universo osservabile. Hubble è stato fondamentale anche in una delle scoperte più rivoluzionarie del XX secolo, l'accelerazione dell'espansione dell'universo. Grazie all'osservazione di remote esplosioni di supernove e della loro luminosità apparente, furono calcolate le distanze delle galassie che ospitavano queste supernove. Le misure precise di Hubble, non possibili da Terra, furono cruciali nel mostrare quanto queste supernove fossero più fioche di quello che ci si aspettava e che quindi la velocità di espansione dell'universo è in aumento. Oggi gli astronomi credono che l'espansione sia sostenuta dalla misteriosa energia oscura. Con la sua vista nitida e le sue misure precise, fatte al di fuori dell'atmosfera terrestre che invece introduce delle distorsioni, Hubble ha rivoluzionato la nostra conoscenza della cosmologia e dell'evoluzione dell'universo. Ma non sono di certo solo queste le importanti scoperte di Hubble. Altre saranno descritte nella seconda parte di questo video.